Tres horas con 20 minutos vamos a cambiar de información. Se ha registrado un caso de feminicidio en Cochabamba, en este departamento. este es el octavo caso. Veamos. En Cochabamba, durante el fin de semana, en el municipio de Tiquipaya, se registró un nuevo presunto caso de feminicidio. La víctima, una mujer de 85 años de edad, fue encontrada en su domicilio ya sin vida con múltiples laceraciones y heridas cortantes. El presunto autor ya se encuentra detenido, sin embargo, no se descarta más implicados. Hemos constatado que sí, evidentemente se encontraba una señora eh, de aproximadamente 85 años, estaba de cúbico dorsal, obviamente con manchas eh, hemáticas, en este caso sangre, que estaba tapada con una una frazada. A eso obviamente se ha llamado a, a la FELCB de Quillacollo para que haga el levantamiento legal del cadáver. El IDIF nos, dice de que es un shock eh, la sedación de la región vaginal, paredes laterales derechas internas, la del paquete pélvico, trauma penetrante por objeto o cortante. También en el municipio de Tiquipaya se registró un nuevo caso de tentativa de feminicidio, en el que una mujer de 24 años de edad fue atacada por su concubino, con un arma cortante, ocasionándole 30 días de impedimento. Nos ha comentado también esta señora que tendría un antecedente anteriormente de un certificado médico de tres días, que días anteriores suponemos que entre el jueves y viernes han debido tener el problema y que hoy día iba, iba a denunciar. Eh, al médico, obviamente el médico nos dice que tiene 30 días de impedimento y nos dice que estaría en eh, la clínica Los Olivos porque está muy delicada de salud. Eh, algunos de los... Eh, de, los, eh, de, las heridas habían comprometido uno de los pulmones y estamos a la espera de su mejoría. Hasta la fecha, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia atendió ocho casos de feminicidio y dos tentativas.